ерекше қыздың күйігін арқалаған әке екінші бөлім күндер өте тағы бір жайсыз жағдай бәрінің де есін шығарды әсіресе әкей жанын қоярға жер табатын емес не дейді ей мынау мүмкін емес деген ол ұлының сөзіне есінен танып қала жаздады иә әке келініңіз айтты ол біледі ғой айтып едім сізге оны емханаға жатқызу керек деп ал енді не істейміз деді елжас басын тыр тыр қасып қазан ошақты сақырлатып жүрген келіні атасының жанұшыра шыққан дауысына жүгіріп келді әңгіме не жайында болып жатқанын сезіп тұр келін не дейді мынау қалай сонда рас па деді иә рас қызыңыз жүкті деген келіні әрең үн қатты әкей түнеріп отырып қалды қызын ақтап алуға сөз табатын емес қалай мүмкін емес уақытты созбай біз бүгін кетейік әселді алып кетеміз апаратын жерге апарайық олар өздері біледі ғой ары қарай не істейтіндерін деді елжас бір кезде төмен салбырап кеткен басын тіктеп уақытты созбайық ендеше біз жолға шығайық әселдің құжаттарын да ал деді әйеліне көп уақыттан бері сөйлемей мылқаудың күйін кешкен әсел үйдегі абыр сабырдың не үшін болып жатқанын түсінгендей жоқ бармаймын деді жеңгесіне айқайлап тосын жаңалықтан есеңгіреп барып әрең өзіне келген ғабиден қызының мінез көрсеткеніне қуанды бір жағынан ол біліп тұр ғой қай жерге апаратындарыңды сезіп түсініп тұр өзінің қандай жағдайда екенін де біліп тұр демек оның беті бері қарап келеді ол бәрін түсініп тұр деді ұлына үміттене қарап жоқ әке қызда кетеміз баласын алдыру керек мынау түрмен қандай баланы өмірге әкеледі өзін емханаға жатқызамыз деді елжас ашуға мініп баласын алдыру керек дегенді есткен әсел ішін ұстады бір сәт үнсіз тұрып қалды да айқайлап күле бастады менің балам балам балам жаным балапаным білген едім сезген едім баламның қайта оралатынына сенген едім жоламаңдар маған менің балама тиісуші болмаңдар кетіңдер қуанышымды ешкімге бермеймін енді нұртілеу естимісің біз балалы боламыз мыналардың барлығы біздің баламызды өлтірмекші деп айқайлай бастады бір кезде көздері сондай сұсты өзінің қызының бұл халі әкейді тағы да жылатты елжас та бауырына жаны ашып жүрегі езіліп барады келін есік сыртында тұр көз жасын мөлтілдеп босанып алса ана бақытын қайта сезініп мүмкін қалыпқа келер байғұс қыздың үміті оянар ұлын қайта көргендей мүмкін бәрі дұрысталар деді әке ұлына жаутаңдап балам балам менің жаным балапаным қуанышым деп ішін ұстап боздап отырған бауыры елжастың көңілін босатты қанша жерден кеміс болса да бір қарыннан шыққан бауыры ғой кішкентайында ағатайлап томпаңдап қасынан шықпаушы еді көз жасын сілкіп тастаған елжас барлық жағдайға дайын болуымыз керек онда деді күрсініп. Олар көп ойланды. Мәселені ұзақ талқылады. Қыздың шырылдап жылағанына көнбей, емханаға жатқызып, баласын алдырып тастаса болар еді. Бірақ қалай? Бозынгендей боздаған әсел әлі жарық дүниеге келмеген ботасын қорғаштап, жанына ешкімді жуытар емес. Елжас кетерінде. Мынау үй мен қаладағы пәтерді сатып, орнына үлкен үй аламыз. Бәріміз бір үйде тұрамыз ертең бала дүниеге келсе жағдайын жасайтын адам керек біз күнде келе алмаймыз бұл жаққа әке басқа жол жоқ деді елжас үлкен үй аламыз дегенді есіткен келіннің де көзі жайнап шыға келді иә ата ерке қыз дәрігердің бақылауында болуы керек баланы алдыруға да кеш болып қалған сияқты қалай осы күнге дейін байқамадым кім ойлапты дәрінің әсерінен толып жатқан шығар десем ауылдағы медпунктта бір қалаға жібереді таныс дәрігеріміздің көмегі арқылы қалада өзіміз босандырып аламыз енді босанған соң қыздың өзі ептей алмай екеуіне де күтім керек болады мен жасаймын ғой жағдайларын деген келін күйеуінің сөзін іліп әкетті ғабиденнің көнбеске амалы жоқ сәбиі дүниеге келсе қызының беті бері қарар сонымен ел жас үйді сатудың қамына кірісіп кетті әке үйінің әр бұрышына қимастықпен қарап қоштасуға дайындалып жүр келін ожақ жақты жинап түйіншектерді түйіп әлек ал әсел біресе күледі біресе жылайды енді бірде әлде айтып бос бесікті тербетеді көңілді сәттері көп бірақ оның әрбір қылығын қалт жібермей бақылаған әкей үрейлі дұрыс шешім қабылдадық па Ауру ушығып кетпес пе екен аман есен босана ма екен баланың денсаулығы қалай болар екен мүмкін емханаға жіберерміз әлі де деген күтіппен үміт қатарласып әкенің де ұлдың да мазасын кетірді ал келін үлкен үй сатып алатындарына мәз ауылдағы үйде оңайлықпен сатылатын түрі жоқ күндер өтіп жатыр әселдің іші домаланып келеді келіннің жобалауымен қайынсіңлісінің жүктілігі 6-7 айдың төңірегінде. Әлі босануға уақыт бар. Үй сатылғанша өзі бас көз болып, балалармен осы жақта жүре тұрма. Ел жас қалада. Екі-үш күнде бір келіп тұрады. Бірақ, сол арада қаладағы екі бөлмелі пәтерді сатып алатын адам табылды. Құжаттарға келінде қол қою керек. Ол қалаға кетті бір күн емес құжат әлегі екі үш күнге созылуда қырсыққанда қымыран ірейді демекші келін қалаға кеткелі қызының да мазасы қаша бастады ішін ұстап жылай береді ештеңе айтпайды келіні бүгінде келе алмайтынын білген ғабиден қызын ауылдағы дәрігерге көрсетпекші уайымдамаңыз бір екі күнде қаладағы дәрігерге көрсетеміз құжаттарды бір жақты етіп алайық деген келіннің сөзі де медет болмады ол қызын осы ауылдағы дәрігерге апармақшы бірақ қызы көнбеді бармаймын ешқайда бармаймын сендер менің баламды өлтіресіңдер деп бүк түсіп жатып алған шал байғыс біресе үйге кіреді біресе сыртқа шығады жанын қоярға жер табатын емес амал жоқ ауыл дәрігерін үйге шақырмақшы бір кезде өз бөлмесінен қызының ашы дауысы шықты екі аттап жетіп келген ғабиден қызының еденде домалап әке көмектес мен өліп барамын әке мен өлгім келмей балам балам деп жан терге түсіп шыңғырып жатқанын көрді босанып жатқан болуы керек ғабиден не істерін білмеді қызының жаны тәні қиналып жатқанын көріп оған көмек беруде еш қауқарсыз екенін сезіну әке үшін қандай азап еді қызымның көз алдымда бұлай қиналғанын көргенше неге өле салмадым мен менің жанымды алшы алла тек қызыма жеңілдігін бере көр деп күбірлеген ол дереу есін жия қойды көршісіне жүгірді көрші келінді ертіп келме оқтай атылып аулаға кірген ғабиденді көрген олар түсінбей қалды аулада шай ішіп отыр екен бәрі кейінгі көшеде тұратын сәулеш апада осында отыр қыдырып келген болуы керек осы үйдің кемпірмен алыс туыстығы бар қызым анда ауырып іші ауырып босанып деген ғабиден тұтығып ентігін баса алмай тұр көтек не дейді босанғаны несі үйбай өліп қалмасын байғұс тұра ғой барайық деген сәулеш апа орнынан тұрды алдымен олар онсыз да әсел жайлы өсектерін сапырып шал байғұсты мүсіркеп аяп отырған мезеттері көшсе көшкені дұрыс қой ауылда жүруге беті қалмады шал бейшараның. қызға да обал жындыханаға жатқызу керек еді о баста не болды ал қара басына қайғы жамылып кімнен жүкті болғанын білмейтінде де шығар ол шырақ қай сау бала дүниеге келеді дейсің құдай басқа салмасын деп енді айылын жия бербеді еді шапа, сүрне қабына бәрі ғабиденнің үйіне жеткенде түкпір бөлмеден шарананың іңгәлаған дауысы шығып жатқан еді босаныпты ғой бай ай әй кіндігін кесу керек сен жылы су дайында орайтын жаялықтары қайда бұлардың әй қайдасың докторға звонда тез келсін абыр сабыр болған олар нәресте мен ана өмірін аман алып қалуға кірісіп кетті бірі кіндігін кесіп бірі талықсып бара жатқан әселдің бетіне су шашып әбден дегбірлері қашты қазір қазір мен баланы алайын орайтын мата дайындасайшы әй неменеге шапқылап жүрейімін мынау сүлгі бере салшы сүлгі бар шығар үйде деп нәрестені қолына алған сәуле шапаның реңі қуарып тас мүсіндей қатты да қалды бісіміллә деді іштей ол өз ойынан өзі шошыды мүмкін емес болуы мүмкін емес жоқ олай болуы мүмкін емес деп іштей қайталай береді қайдам соқырға таяқ ұстатқандай көрініп тұр айдан анық қой осыдан бір апта бұрын жаңа босанған қызының баласын қырқынан шығаруға барған жиенді көрді басқа емес өзі айтпап па еді нағашы бабушкасына тартып кетіпті алтын шашты көк көзді деп күліп еді ғой құдағиы орыс ұлтынан жас кезінде қолындағы баласымен жесір қалған баласының шын есімі анатолий кейін қазақ жігітіне күйеуге тиген соң анатолийді бәрі төлен деп атап кеткен төлен анасы сияқты сары өңді емес қазақи ортада өскендіктен өзін қазақпын деп жүреді сол төлен иә сол төленге сәулеш апаның күйеу баласы болу бұйырыпты сол төленнің баласы кәдімгі шикі сары ғой нағашы әжесінен аумай қалған дәл қазір әселдің қызы да өз жиенінен аумай қалыпты о тоба мұндайда ұқсастық болар ма екен сарлығын қойшы қыр мұрыны мен тостақтай көк көздері қос тамшыдай ұқсас лә. деген сәулеш апа күдігіне тұншығуда етегі қысқа көйлек киіп бұралып тұрған әселді есіне алды төленді күтіп тұрмын деп еді жүгірмек ай екеуі ойнап қойған ба сонда бұл жынды мейлі төленге не жоқ әй соның жылтың мінезі ұнамаушы еді қызымай көретінің бар екен деп ой қуалап кеткен сәулеш апаның реңі бозарып кетті саған не болды баланы әселдің кеудесіне қойсайшы немене меңіреу болып қалдың ба деген дауысқа ол селк ете қалды үйтіп бүйтіп сүлгіге құндақтай салған нәрестені әселдің кеудесіне қойды да мен ауырып тұрмын давлением көтеріліп кетті кетейін деп үйден шығып жүре берді бұл жерден алыстаса күдігі де сейілетін секілді ол алды артына қарамай аяғы аяғына тимей тез кетіп барады сәулеш апа күдігі жайлы жан баласына тіс жармауға бекініп өз өзіне серт беріп барады басқалар не ойласа ойлай берсін көрші үйдің кемпірі мен келіні сәулештің кілтете қалған мінезіне бұрылып қарауға мұршалары жоқ әсел мен нәрестенің жағдайын жасап әлек ауыл дәрігері тез жетіп жас босанған ана мен баланың жағдайын бақылады аса қауіпті ештеңе байқамаса да оларды аудан орталығына жіберді хабарды естіп бар тірлікті тастап елжас пен келіні де келе қалды әйтеуір әселдің аман есен босанып алғанына бәрі де шүкіршілік етуде қызының жана қалғанына қуанып әкей жүр қалбалақта. есімі үміт болсын перзентім босанса қызымның денсаулығы түзелер деп үміттендік үмітіміз ақталсын деп қояды арадан бірнеше күн өтті ата бұдан артық шыдай алар емеспін ерке қыз әбден шаршатты мені деген келінін ғабиден қалай жұбатарын білмей отыр қызын қалай ақтап алып сол аты жаман жерден қалай аман алып қалса екен ұлы ел жас күні бойы жұмыста ал үйдегі келінді сол қыздың күйігі ақ күйгілік етіп бітті ауылдағы үйді сатып қалаға қоныстанған олар бөлмелері көп ауласы кең үлкен үй сатып алды бала шаға қысылмай еркін шапқылап жүр қуанып еді бәрі әсіресе келіннің қуанышында шек жоқ еді бірақ қыздың күйігі оның қуанышын су сепкендей басып аз күнде ақ әбіржітіп тастапты босанып алса денсаулығы түзелер деген ғабиден атаның үміті ақталмады керісінше үдеп барады қызы өз перзентінен өзі шошиды мынау менің балам емес қане менің балам маған орыстың баласы керек емес Радонда ауыстырып қойған ғой деп сандырақтай береді өткенде ойнап жүрген ағасының екі жасар баласын ұстап алып бесікке жатқызып байлап тастапты шыңғырып жылаған сәбидің аузына ұрып ұйықта дедім саған ұйықта деп бесікті құлатып жіберердей тербетіп отыр жеңгесін жолатпай бесікті көтеріп далаға қашпақшы да болды ғабиденнің өзіне де бағынбай барады қызымның беті бері қарап келеді ол міндетті түрде емделеді деп осы күнге дейін сеніп келген әке байғұс шарасыз халде күндер өте ғабиден қызының емделмейтін ауру жамылып мәңгілікке жарымжан атанғанын мойындады жағдайды қабылдады тізгінді жіберді жүрегі қарс айырыла тоқтаусыз аққан көз жасын қайта қайта сүртіп қызын аты жаман мекеніне жіберді көңіліне жұбаныш қызының тұяғы қалды бұл өмірде тәтті қылықты кішкентай үміт бәрінің қуанышы ермегі зерек ақылды болып өсіп келеді немерелерін ертіп жиі саябаққа баратын ғабиден атамен жолымыз түйісіп қала беретін мен де қызымды ертіп саябаққа жиі баратынмын балалар ойнап жүргенде біз сәкіде оларды бақылап отырамыз Құра отырмай оны мұны әңгіме етеміз ата ау балмұздақ әперші деп атасының мойнына асылған жасы төрттер шамасындағы үмітті көріп таң қалып едім алғашқыда шаштары сапсары, көздері көкпеңбек өзі сондай сүйкімді қуыршақ дерсің бәрі таң қалады үмітімнің дүниеге келуі ол бір үлкен оқиға ғой деп ара арасында көз жасын сығып алған ғабиден ата қызы жайлы осылай сыр шертіп еді әңгіменің соңы алыстап кетпеңіздер бірер күнде кезекті жаңа әңгімені бастайтын боламыз лайк басып пікір жазып қолдап отырған сіздерге алғыс айтамыз